E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo galera E mano, eu tinha parado com o canal, beleza? Que o meu celular tinha pifado, beleza? Aí eu troquei Tô com um novo aqui agora, agora eu tô com o J5, beleza? Mas é isso, vamos estar tá continuando com o canal, beleza? Normalmente, é vídeos toda semana, beleza? Bom, vou estar tá trazendo aqui mais um tutorial, beleza, mano? Esse tutorial aqui é de como você está tirando o ban do Bigo Live, beleza? Que agora eles não, tiram, eles não dão ban da conta, tá ligado? Eles dão ban no IP do celular. Vocês vão ter que estar tá precisando de três aplicativos. Primeiro, o o aplicativo né, do Bigo Live, seu o do Parallel Space e o outro é o seu navegador, pode ser qualquer um. Eu uso o Chrome. Bom, primeiro processo, a gente vai estar tá entrando aqui no Chrome. Download dos aplicativos vai estar tá tudo aí na descrição, beleza? Vocês vão estar tá indo no site é, Mumal, beleza? Calma aí. este site aqui, beleza? Que esse, que esse site aqui é gera um e-mail, beleza? Gera um e-mail temporário, beleza? Não dura para sempre, é temporário. Bom, mas vamos lá. Vocês podem estar escolhendo duas opções aqui. Escolher o nome, que é você escolher o nome do e-mail, qualquer coisa. Ou o nome aleatório. Vou, vou apertar aqui nome aleatório. Mas tá gerando e-mail. Pronto, aí vocês, só vocês apertarem o e-mail. Copiou. Agora vocês vão estar tá indo no Facebook, beleza? Então no Facebook. Facebook. Vocês vão estar tá criando uma conta, beleza? Tá criando uma conta, deixa eu sair aqui no meu Face, beleza? Aqui, eu criar é uma nova conta. Vocês podem botar qualquer nome, beleza? Sei lá, botar qualquer nome, mano. Botar, sei lá, Felipe Silva. Avançar, aí vocês botam a data aqui. Vamos dar só isso aqui, eu vou botar... Cadê? Eita, tá maluco. Avançar. Aqui, número ou e-mail. Você escolhe o e-mail, beleza? masculino, feminino, masculino. Se aqui vocês escreve assim, vou botar, sei lá. Assim aqui. Vamos lá. Não quero salvar nada. Aí vai enviar um, um código para esse e-mail. Vocês vão estar tá voltando lá no, naquele site. Beleza? Normal. Vocês vão aqui apertando nessa duas setinhas aqui, ó que vai sincronizar, beleza? Aqui vai estar tá o e-mail. Vai ter o código, quer dizer, do Facebook. Vocês apertam, carregar. Você pode ver aqui, ó, vale do tempo aí, 43 minutos. Aí vai andar. Confirmar sua senha, sua conta. Eu posso fechar o outro link do Facebook ali. Ué. Aqui, ó. Sem querer simbolei aqui. Sem querer simbolei. Aí vai entrar aqui. Aí vocês. Se vocês quiser botar no telefone, vocês botam no celular, quer dizer. Mas eu quero botar, botar, avançar aqui normal. Avançar. Não, quero nada, avançar. Não, avançar. Nossa, apareceu tá várias coisas. E pronto, já criou o Face, beleza? Agora vocês podem estar tá saindo. E agora vocês vão estar tá indo em paralelo Space, beleza? Vamos estar entrando nele aqui. Pra quem não sabe, paralelo Space é para clonar os aplicativos, beleza? Pode clonar Facebook, Instagram, tal. Vários aplicativos que tem como fazer login, beleza? Tá esperando aqui. Desculpa esse áudio tá meio baixo. Tô sem fone aqui agora. Vai começar. Aqui vocês escolhem os aplicativos. Deixa eu tá carregando aqui. Aqui é o Bigo Live. Adicionar o Paralelo Espelho. Pronto. Aí eu vou adicionar aqui na tela que é mais fácil bem mais fácil, beleza? Se vocês quiserem, vocês podem fechar. Aqui, ó, já tá aqui na tela já. Vou tá entrando nele aqui, beleza? Lembrando que esta conta aqui que eu tô fazendo, galera, eu vou estar tá pagando. Eu vou estar tá pagando esta conta aqui e vou estar tá fazendo luta. Que eu fui banido, né? No Big Live. Eu pesquisei e não encontrei, beleza? Pesquisei e não encontrei como que tira deixa você tranquilo por muito menos. Digamos que você precisa viajar, mas as... <coughs> Abrindo aqui, né? Tá demorando. Aqui é vocês vão no Facebook carregando. Ele só tá assim porque eu tô gravando, galera. Tá colando o e-mail. Entrar aqui, digita a sua senha, beleza? Eita, digita a sua senha. continuar continuar o Felipe. Aí vocês podem mudar, tá mudando o nome, beleza? Vai tá carregando aqui. Vocês esperam, beleza? Ok. Não, não. Sei lá, vocês que escolhem. Que dali é pra publicar. Entrando. Aí já tá, galera. Confirmar. Então vocês apertam no X. E pronto, galera. Tá aí o seu Big Live novinho, zero bala, beleza? Tudo funcionando tudo funcionando, beleza, galera? Mas então é isso, galera. O vídeo é esse. Deixa o seu like, compartilha com seus amigos. E é nóis, tamo junto, mano.